你好，我是楚木山君。你好，我是小夫。相信各位看到这些视频的标题和封面就已经猜到了，这是一期年度总结视频。我也想顺便借着这个机会分享一下我当 YouTuber 一年半的一些心得，也许能帮助到大家。从我2020年底开始当 YouTuber，至今一共发布了37个视频，共计获得了17.6万次播放量，平均每个视频四千多次观看。以平均播放量来计算的话，我也是等效四万订阅的 YouTuber 的。 哈哈哈哈哈！当然了，实际情况是有些视频只有几十个播放量，另一些视频则高达几万播放量。在二零二一年十月十七日的时候，我的订阅数也终于突破了一千。在这里要感谢各位对我的支持和厚爱，你的关注是我做视频的最大动力。二零二零年因为 <laughs> 关系，我突然多出来了一些空闲时间，因为我之前曾经担任过微型计算机和电脑报的撰稿人。 所以打算借着这些空闲时间尝试一下另外的媒介，于是就开启了 YouTube 之旅。然而第一个视频就惨遭滑铁卢，直到今天也只有二百二十四个点击量。之后的几个视频也都毫无起色，直到我的第五个视频才迎来转折。那时候苹果刚刚公布了 M1 芯片，M1 做一款 iPhone SoC 的加强版，在性能高于英特尔旗舰叉八六处理器的同时，能耗竟然还有成倍的降低。 这种事情实在是超出我的认知。毕竟上一个尝试在笔记本上使用 ARM 处理器的 Surface RT 和 Windows RT 一败如水，最终只能黯淡退场。同时，受到 MKBHD 质疑 M1 性能视频的灵感，我也做了几期质疑 M1 性能的视频。我相信在那个时候，很多人与我一样，对 M1 的性能非常困惑。当然了，后来各个媒体和 YouTuber 的 M1 评测出来之后，狠狠地打了我的脸。 我的其中一个质疑 ME 性能的视频，顶彩比是百分之十一点三，不知道这个顶彩比能不能与小玉或者 YouTube Rewind 的一战。在此之后，我也对多个主题进行了多次不同的尝试，才逐渐奠定了这个频道的方向。所以在这儿给新人 YouTuber 一些建议：刚开始当 YouTuber 的时候，要对频道的大方向有个规划，顺着这个大方向，多尝试其中不同的分支类型。 避免在频道初期就将自己的频道定位一个好的方向和高质量的内容，远远比视频的数量重要。之后再通过 YouTube 的数据分析来进一步优化选题。其实细心的观众可以发现，我的视频字幕对繁体中文观众做了优化，尤其是一些名词，比如记忆体、快取等等。不过难免还是有疏忽的地方，还望各位多多包涵。在刚刚开始上传视频的几个月。 我默默地关注了不少大陆 YouTuber，希望能通过研究他们的频道运作方式来获得一些灵感。不过可惜的是，灵感没得到，倒是发现了个秘密：不少 YouTube 频道其实是完全外包给第三方公司运营的，甚至频道的用户名和密码自己都不知道。于是我不得不把调研重点聚焦到知名英文科技 YouTuber 上。我发现了这样一个规律，我称之为“百分之十定律”。 指的是单个视频的观看量是订阅数的百分之十，而点赞率是观看量的百分之十。如果一个视频的各项数据高于这几个参数的话，那这个视频有很大的几率是会火的。如果你也是 YouTuber，但是苦于频道没有突破口的话，我在这里推荐一下下图老胡，他的一些视频对我运营 YouTube 频道非常有启发性。说到 YouTube 运营，在当 YouTuber 这一年半里。 YouTube 最让我不满的是，YouTube 的自定义频道网址竟然必须得与频道名相同。那我这种频道名是中文的，YouTube 的个性域名就必须得有中文。这么智障的设定，到底是谁想出来的？神经病！不过虽然很多 YouTube 一直在抱怨 YouTube 的审核机制、黄标等问题，但是在我看来，YouTube 仍旧算是一个相对公平的视频平台。高质量的内容就更容易获得高观看量。 截止至二零二一年十二月三十一日，我在 YouTube 共计上传了三十七个视频，获得了十七万六千一百三十二次观看。我是在二零二一年十月十七日开通的 YouTube 伙伴计划，至二零二一年十二月三十一日，共计盈利五十九点一三欧元，其中四十五点七三欧元来自于《天阶九千》这期视频。总的来说，我的 YouTube 盈利能力相当于平均六百多个播放量可以盈利一欧元。 在 YouTube 伙伴计划的广告类型上，我是本着以不影响观看体验为前提来选择的。大部分开通盈利的视频都是开启了重叠式广告，只有极少部分视频开启了视频前广告。目前我 YouTube 频道的所有收入来源都来自于 YouTube 伙伴计划。在可以预见的未来几年，我也没有接叶配的打算。在这里还是要再次感谢各位对我的支持。在开设频道初期，为了方便录音。 我购入了一个 USB 接口的麦克风，后期又添置了一个防喷罩。如果不考虑我自己的精力投入、电费开销等这些隐性开销的话，YouTube 频道竟然回本了。在这儿给新人 YouTuber 一些建议：在频道初期，其实没有必要投入太多的花费在设备上，还是要把重心放在视频的内容上。随着频道的发展，再慢慢添置必要的设备。 同时坚持也非常重要。如果你没有能力坚持至少一年的话，那当 YouTuber 这个职业可能不适合你。最后的最后，还是要由衷的感谢各位队友的支持，你的关注是我做视频的最大动力。也祝屏幕前的各位新年快乐，身体健康，万事如意。